Akasema Class K acha ujinga wewe. Class K wewe unaendesha meli au unaendesha nini? Hiyo ni hiyo leseni mpya hizo. Acha ujinga, pikipiki umeiba, ya, pita huko. Huko ndani huko kuna chumba huko. Ingia ulale huko. Sawa. Pumzika. Nikachungulia kidogo kweli naona kuna kichumba kidogo dogo kinazeka kimefunikwa kimetandikwa basi kama iti imelazwa asubuhi ndio watu wafaa mazingira ya kumuosha mwana ikaja taarifa saa tumeitwa kikao pale ikaitwa taarifa kwamba maiti imegundulika kwamba sehemu za asili hakuna Wanasema milima haikutani, binadamu hukutana. Tulikuwa na Muba kipindi cha awali kuhusiana na mkasa wake ule wa kumfumania aliyekuwa mkewe mtarajiwa mara baada ya kutoa posa, na mtu ambaye yeye Muba anadai kwamba alikuwa ni mzee ana umri fulani ambao umeshapita ubaba, ni mzee, na alipofumania kibao kikamgeukia, akapigwa na akanyang'anywa nguo zake, akaondoka nyumbani akiwa na boksa. Haikuishia pale, yakaja kutokea mengine mengi mazito. Baadaye pia akatuambia kuhusiana na mkasa wa shemeji yake ambaye alikuwa rafiki yake, mara baada ya kaka yake kumuuza kwa bosi wake kwa tamaa ya fedha. Tulipoishia ni tulitakiwa kwenda Tanga. Nimeanza na milima haikutani, binadamu hukutana, kwa sababu mara baada ya kuipanga safari ya Tanga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 tunaenda moja kwa moja direct kabisa. Tulitakiwa kwenda Tanga, baadaye tukakutafuta ukasema una matatizo na hatukufanikiwa ile safari, hatimaye tumekupata. Kabla ya kwenda Tanga, tuwaambie waliokuwa wanaisubiri safari ya Tanga na waliokuwa wanasubiri vitu vingi, nini ambacho kilitokea na nini ambacho kinaendelea. Ah, ni kweli safari ya kwenda Tanga haijakufa, lakini tu ni changamoto za hapa za pale, kwa maana kila mwanadamu ana matatizo yake ambayo anamkuta katika maisha yake. Kwa hiyo kuna vikwazo vilitokea hapa hapa katikati hapa, imeshindikana kufanyaje kwenda, lakini kusema kwamba imekufa haijakufa. Ni vikwazo gani vilitokea? <laughs> Unajua, hata kipindi kile ambacho mimi nilikuwepo na ule mwanamke wangu pale awali ambapo tulikuja kuzungumzaga kipindi kile, sawa Nikile mimi nilikuwa nafanya kazi ya bodaboda nadhani hata wewe mwenyewe nadhani nilikwambia kwamba mimi nafanya kazi ya bodaboda na hata ilipotokea wakati mwingine nilienda kumfumania yule pale mwanamke mimi nilikuwa nilikuwa na pikipiki yangu ambayo mimi nilikuwa naendesha. Lakini sasa kipindi ambacho mimi nilikuwa najiandaa kwa mambo yangu fresh ili mradi tufanye tuelekee Tanga kwa ajili ya kumaliza yale pale maswala kwa bro. Ndio hapo kuna siku moja kwamba ilikuwa siku ya Jumapili Nilikuwa nimekaa tu maskani pale, nilikuwa na, na mshikaji wangu, tulikuwa wawili tu, mimi na jamaa yangu. Yeye alikuwa na pikipiki yake na mimi nilikuwa na pikipiki yangu. Tukawa tumekaa pale tunasubiri abiria. Sasa kwa upande wangu mimi nilikuwepo nilikuwepo na hela tu mfukoni kama 30 sasa nilikuwepo na shida tu ya kupata shilingi kama kama shilingi elfu tano hivi kwamba niweke mafuta nini nikafanyaje nikapumzike kwamba mambo mengine kesho yaweze kuendelea asa wakati ambapo nime, nimekaa pale tunasubiria ilikuwepo kama saa nne hivi ya usiku. Tumekaa pale unajua tena sisi kama abiria jinsi ambavyo sisi tunavyokuwa tuna sisi tunahuaga tunashobokea. Ukimwona tu mtu kasimama unaanza kumshobokea. Bana vipi unaenda sio namna gani vipi hata kama hajakwambia. Kwa hiyo tumekaa pale tunasikilizia abiria nini akaja mshikaji mmoja hivi mvulana tu mdogo mdogo hivi sharobara tu mdogo mdogo, tukaja pale kasimama kasimama muda mwingi, maana kidogo nikamwona kuna mdada mwingine pia akaja akawa amesimama naye pale, lakini kwanza kwanza alipoanza kusimama yule mwanaume tukamweleza wewe vipi bro, yu? tunaenda? Ah, siendi kokote mimi, nasubiri danga Baba fresh ka amesimama tu pale, maana kidogo akaja mdada akasimama akawa nakumbatiana kumbatiana pale hivi na hivi ah, fresh, sio tuka tumetulia zetu tunasubiri abiria. ma ah, kidogo mshikaji anakuja hapa, wewe vipi mwanangu? Fresh. Bwana mimi eh, nataka unipeleke Salenda bana. shingape Nikamwambia ah, Salenda. Salenda kule elfu Ah, akasema baba, mbona bei kiasi hicho? Nikamwambia ndo bei yetu, tunajua tena Akasema ah, mimi sijawahi kwenda kule elfu nane. Sema nini? Kama vipi mimi nikupe hiyo elfu nane lakini tunaenda wote, tunarudi wote. Nikamwambia au sio? Ah. Mshikaji wangu sasa upande wa pili akaniambia basi ngoja niende mimi. Nikamwambia ah. ah. Issue ni ya kwa, ni ya kwa ngoja mimi niende tu chapo kwamba nikirudi nenda zangu nikalale. Basi mshikaji mimi eh, nikamkubalia tu bwana. Twenzetu fresh mshikaji nini akakaa na ule pale demu demu kaanza akaanza kukaa yeye mwanamke kaanza kukaa mwanamke akaja akakaa akakaa na mwanaume kwa maana tumekubaliana wapi salenda maana shilingi elfu nane kwenda na kurudi basi tukando tunaondoka kwa tumepitia Magomeni baba Magomeni Kinondoni makaburini pale Mwana, Kinondoni makaburini kufika asema kufika hata Kinondoni makaburini pale akaniambia bwana msimama kwanza. Nikamwambia vipi? Ah, simama bwana. Ah, so unajua bwana mimi unajua bro mimi nafanya shooting unajua mimi na shoot shoot tu. Unajua? Kwa hiyo mimi hapa nataka nimwache hapa demu aenda kwa shoga yake hapo. Aenda kuji. Unajua tena wanawake waenda kujiremba tu. Kwa hiyo dakika sifuri tu tunaenda tunampitia. Mwanamke akamwambia ah bebe, usichelewe bwana, kama unaenda unaenda kuchukua kamera, usichelewe bwana. Unajua mimi bwana, mimi ah, ukifika usiku mnene saa nane saa tisa mimi bwana, mimi nasikia usingizi bwana. Ah, Kausha wewe, unajua tushakula ya za watu. Sawa, abi tukapate kamera tuende tukashuti basi. Akaambia ah, basi poa, mimi sema fanyeni haraka mpenzi wangu, sio ah, fresh. Jamaa kanambia wewe tuai mwanangu, chap mwanangu, tukachukue kamera fast eh, turudi. Nikamwambia baridi. Sasa kutoka pale Kinondoni sasa makaburini pale kipindi. Yaani hapo tunazungumza tupo pale makaburini Kinondoni. Ndio tulikuwa tunaondoka. Kwa hiyo Kinondoni makaburini wewe ukipita kwa mbele kidogo kuna mataa ambapo pale pale mataa ukikunja kushoto unarudi Oyster Bay, ukikunja kulia unaenda unaenda Posta. Ah. Mwamba tukawa taa nyekundu imewaka. tukawa tumesimama pale tunasubiria mataa yakiwaka tufanyaje? Ndo nivuke. Jamaa akaniambia wewe mwanangu, sikiliza hapa jamaa kanitumia meseji kaniambia hayupo huko Salenda kule hayupo. Ameniambia huko yuko huko bichi. Umeona? Yuko huko bichi hapa kuna kuna watu wanashuti shuti. Unajua si bwana sisi hatulali bwana. Sisi tunatafuta hela bwana. Nikamwambia kwa hiyo na maana hapa hatuendi Salenda kwa maana yake tunaenda tunaenda huko bichi. Nikamwambia unaniongeza hela unajua. Akaniambia fresh nitakuongezea sema nitakuongezea. mimi. Ah mwanangu unakaza kweli mshikaji wangu. Kambia mwanangu, mafuta amepanda ah, fresh wenzetu. Basi tukawa tunatembea, lakini mshikaji alikuwa pana story sana, anipikisha stori, unajua nini maisha mwanangu yako hivi yako hivi. Ah, sasa tulipokuwa tunaondoka tunatembea, ile baba anajua kidogo imekaa imekaa kimya. Mimi sasa nimekuwa kama vile ka natembea, lakini kana natembea mdogo mdogo, Yaani kama vile nataka kusimama huku nataka kuendelea na safari kwa maana kwamba nilikuwa mshikaji kama vile tayari nimechota na machele kama vile namuona kama vile ni mwizi yani. Kaa tunatembea. Tembea anatembea. Ah. Nikamwambia mshikaji mwanangu we mwanangu unaenda kuniibia pikipiki. Ah mwanangu mimi mimi nakuibia wapi mwanangu? Eh? Mimi nakuibia wapi? Oya bro mimi najua kutafuta hela mshikaji wangu mimi na shoot alafu mimi kampuni ya kwangu mwenyewe unajua kamera mpaka ashikaji wengine mimi naagea tu sio namna gani vipi mimi sina shida ndogo ndogo mwanangu sio na bonye hapo nimekuongezea safari nimekuongezea cha mbili hicho hapo unajua mwisho wa siku mimi nakuongea teni hilo hapa mimi sina shida ndogo ndogo mdogo wangu sema nini kama pia utapaona mbali mimi nakuongea tena sawa kwa cha kufanya mwanangu mimi sio mwizi mwanangu mimi sio mwizi hata kidogo mwanangu ambea poa tumetembea tumetunaenda tutatembea ah, nikamwambia tena brother mbona umezidi kukaa kimya kiasi hicho? Unajua mi ile barabara na uko bichi ile na sije kupitaga usiku, Mimi napitaga mchana, jioni, watu wanakuwa kibao tu, umeona nika. Kwa hiyo kile kitendo mimi cha kukuta watu wapo kimya, mimi nika ni mtu ambaye wa kushangaa. Sasa nika namuuliza mshikaji, hasa nilivyoona vile nimekuwa sasa nachezwa na machale mshikaji, japokuwa ananihamasisha kwamba ile pa niende, lakini kwa damu zani zanikimbia. Sasa nilipokuwa naondoka mbele kidogo pa kuna kila round about ambazo unaweza ukayuta ni tena ukarudi tena ulikotoka. Mimi bwana nilichokuwa nimekifanya pale nikasema hapana. Hapa wasiwasi ndo akili. Hapa mimi hapa naongeza spidi. Hii ni yuta ninayo hivyo hivyo. Nirudi naye jamaa spidi nikamwache kule barabarani kanipa hela yangu ajanipa potelea mbali. Baada nilipo nilipopatwa na mawazo yale mimi nikanimongeza speed. Da. Unaambia ile nazunguka tu. Kumbe kuna gari kuna gari imetokea huko imepita upande upande mwingine ambao mimi nikishazunguka natokea hivi kazunguka upande huko nikakutana na uso kwa uso. Jamaa akani akanitishia kama atakunigonga. Mimi nikayumba nika, nikapunguza nikapunguza spidi, jamaa pale pale akanikaba yule yule ambaye nilikuwa nimempakia mshikaji yule, kanikaba mwanangu pap, kabla pikipiki hata hajasimama, nikayumba nikayumba chini jamaa huku na huko, lakini sasa jamaa mwenyewe ndio hivyo, afya yake mgogoro, nimeshika tu hivi pap, nikamtoa eh. Mimi kanajua tu ni labda jamaa akatusababisha ajali, kumbe wote ndo wale wale wakashuka washikaji wangapi? Wanne. Lakini hao washikaji wanne waloshuka wote, hamna aloshuka mikono tupu. Huyu mwingine kashika hichi, kashika hichi, kashika hichi, watakufanyaje? Watakunipiga. Kwa hiyo katika wale kuna mbavu, huyo ndio imekuja ikaje ikanitai, dodogo, tulia, tulia, tulia. Jamaa kachimbua ngome ya tumbo, unajua ah, mbavu zika zinaniuma, kanipiga kwenye kidevu. Ah, ngasema sasa mimi hapa naibua pikipiki. Kwa hiyo jamaa kitendo cha yeye kuniachia akaja kunikaba yule pale mshikaji ambayo ndo, ndo mbavu yani kaja kunikaba kananipiga yule mwamba mdogo mdogo yule, kumbe yule ndo ndo sniper wa kuondoka na pikipiki jamaa akachukua jombo unaambiwa kachola katembea ah! jamaa ndo ananiibia pikipiki jamaa kaba ananipiga kwenye ananipiga ubapa unaona Gao alishika mapanga yale, nashukuru hawakunipiga tu kwenye makala, kama nipiga ubaba. Tulia. Tulia, unajua tena mtu mfamaji akose kutapatapa. Umeona? Basi nikaa nahangaika mimi mwenyewe pale nipate nafasi tu mradi pale nichomoke ma nikimbie kwa sababu wengi wao ni wao wanapokuwa wanaibiwa pikipiki, wengi wanakatwa mapanga, wengine wanakufa, wanavunjwa, wanafanya vipi. Kwa mimi sikutaka mfaje nijeruhiwe, umeona. Kwa mimi pale wamenikaba mimi kwa nahangaika tu kwamba nichomoke tu, nikimbie tu basi. Kweli yule mshikaji akaniachia. Kuniachia bwana, mimi nikaanza kukimbia. Kukimbia jamaa kana nikimbiza na panga. Kwa hiyo nikimbiza na panga, anikimbiza afu anarudi. Kwa akiwa ninikimbiza akiwa anarudi mimi napiga kelele mwizi, mwizi, ah, anageuka tena anifukuza tena, akiwa anarudi kwenye gari mimi na mwizi mwizi. Ah, jamaa kuna jamaa akashuka kwenye gari mni panga ambayo kalichora kwenye lami chwa. Oya, oya mkateni bwana polisi ushahidi bwana tupiga kelele mtoto vipi bwana? Ah, mimi baba nilivyosikia mimi niamua kufungua mafuta moja kwa moja. Mbio mpaka mpaka barabarani kule ambako ni sehemu ambayo kwenye mataa pale ndo nimepata ni njia kuja kuingilia kuja kuja njia ya Coco Beach. Nikarudi mpaka pale sema sasa mguu ukawa unaniuma, mguu ambao nimedondokea pikipiki imenalia, mguu ukawa unaniuma. Kwa kipi ni kurupushani pale sikusikia maumivu, lakini sasa nilipotoka pale eneo la tukio kufika barabarani, mguu ukawa unaniuma vibaya mno. Sasa pale kwa kidogo kuna kuna walinzi pale, wakawa wameniona, wedogo dogo, umjua hapa? Vipi? Ambea safi. Mbona hivyo? Ngambia ah, mimi bwana nilipita na abiria hapa na kumshusha hapo. Sema jamaa akanibia pikipiki. Ah, jamaa akasema akacheka sana akasema Hayo nyinyi bora nyinyi akili hamna. Wao oh, hapo nyuma watu wanakufa kila siku. Lakini kila siku hamsikii mnapata abiria mnakuja, mnapata abiria, si tumeona hapa kwenye kamera zetu, si tumeona hapa kichoko nafanya, lakini hamsikii. Sehemu inatisha kama hivi, bado tena mna, mnaendelea kuja, mnaendelea kuja. Hem, tulia hapa, una simu? Kaambia awapigie ndugu zako simu waje wakufate, sisi tu tunakulinda hapa. Basi kwa bahati nzuri kwamba simu jamaa hakunichukulia, wala nilikuwa na hela kidogo mfukoni, hakunichukulia. Mimi inabidi nikapigia washikaji moja kwa moja wakaja mpaka pale nilipokuwepo na walinzi wakanifuata. Sasa tunafanyaje bana? Hapa nahitaji ukaripoti kituo cha polisi. Mwa nikaona ah, kwanza kwa nini nisim, nisimpigie mwenyewe kwanza simu? Roho ilikuwa inanisita sana kumpigia jamaa, atanijibu vipi mwenye pikipiki, kwa sababu pikipiki yenyewe ilikuwa ina wiki tu, umeona. Basi mimi nikampigia mshikaji Mola. yani leo nafikiria kwa sababu jamani yeye kunipa ile pikipiki yeye amekuwa yeye yeah, alichukua mwenyewe afanya kazi ya bodaboda. Lakini ile anaanza kazi ya bodaboda kwa hajui vizuri kuendesha. Kwa mimi nika nika bado nilikuwa namfundisha kwa kuja pale kijioni mimi niko na mkochi ni kumfundisha pikipiki hivi na hivi na hivi vina hivi lakini mwenyewe anafanya kazi zake kali ya koko kazi ya sonara. Kwa hiyo akaona ah, mimi na kazi zangu, umeona. Kwa nini mwanangu kwa sababu pikipiki yake alikuwa anaendesha ni ni kwepo naipenda sana. Ni, ni boxer afu kipindi kile ilikuwa ndo kama hivyo unajua tena mimi nilikuwa nimepewa ile ambayo imenani zile ambazo zimetoka kwa sasa hivi zilikuwa ni Kingilani na Fekoni. Kwa mimi ile pale boxer nilikuwa naitaka. Kwa jamaa akaniambiaje, bwana sikiliza mdogo wangu. Kwa kuwa wewe umenifundisha afu chombo kiki manga nyuni akisumbue sawa na hiyo pikipiki yako hiyo kingilani unaendesha, achana nayo, chukua hii hapa boxer, piga kazi. Kama bwana haina na mimi ngoja nirudi kazi zangu za sona. Ngambia bwana haina noma, akaniachia pikipiki. Kwa hiyo sasa nikanafikiria namna jamaa alivyonipa kishikaji si yani, afu tena nimpige simu maybe akawa, lakini sasa sina jinsi, bini nikampigia simu. Anaitwa Lama, mshikaji mwenyewe, nikampigia simu. Wewe oh, Lama, Alama, wa oh, vipi? Yes uko wapi? Akaniambia baba, mimi kwenye banda la video naangalia mpira. Umeona? dani. nikamwambia mwanangu wewe mimi bwana nimebiwa pikipiki. Akasema we acha ujinga, mtu aliyebiwa pikipiki anaongea. Nikamwambia ah, bwana nimeibiwa pikipiki. Akasema ah, acha miawisho. Sisi tunajua watu wanaibiwa wanaibiwa pikipiki. Eh? Wakatumia panga wasiongee wafe na kila kitu. Oh, wanapigia simu eti sauti kavu na mnawe ah, mimi nataka pipiki yangu. Nikamwambia amna mwanangu, mimi swala kuigizia mwanangu hapa nyie. Mimi niko salenda. Jamaa hapo kijioni wote tupote huko. Wamekuja kunichukua. Akasema hiyo bwana utajua mwenyewe akanikatia simu usinichanganye. Da nika nimevurugwa. Washikaji wakatoa ushauri bwana. Tuende tukaripoti kitu cha polisi tukawauliza pale jamaa pale, bwana, sisi hapa kama hivi pikipiki tushaibiwa, kwa hapa kituo karibu hapa cha kuripoti ni wapi? Akasema nendeni hapo nani hapo hapo nani pale Salenda pale kuna kituo pale nini, mkaripoti pale. Kwenda pale Salenda tukaambiwa nyi kama ndio umetokea hivyo hapo eneo lile, nyi kituo hichi abidi muende wapi? Muende Oysterbay ukaripoti basi. Ambea basi sawa. Kwa nini kwa nini haikutosha kuripoti pa? Ah, yani pikipiki uwezo ukaibiwa Tandale, sawa, uende ukaripoti. Sawa, uende uende labda Sinza ukaripoti. Kwa hiyo naona zani hivyo vituo vina sehemu yake na sehemu yake. Umeona? Ah, umeibiwa huku karibia na Koko, kwa hiyo upande wake ni wa huko Oysterbay. Ni Oysterbay upande wake. Kwa maana lingevuka hata kufika kule labda kule ajani kule ingetokea ningeingia pale pale. Salenda pa ninge ningeruhusiwa kuripoti. Kwa hiyo kwa eneo lile abidi tuka tukaambiwa tuende kule Oysterbay. Kwa hiyo pale Salenda kwenye kile kituo ambacho haturuhusi pale kuripoti pale. Askari akatuambia, "Sasa nyinyi muende kweli mkaripoti. Sio kwamba mmesema muende huko Oysterbay alafu ndo mkimbie." Haiwezekani. Na a, ah, lakini mimi wenyewe siwaamini. Askari akachukua pikipiki, akasema twendeni wasikoti mpaka pale. Alafu mimi nitarudi. Basi askari akatuskoti mpaka pale Oysterbay. Sawa. Akatukabizisha wana bwana, hebu wasikilize hawa. Yule askari akafanyaje? Akarudi kule Salenda. Basi mimi pale nikafanyaje? Nikapokelewa pale mapokezi na askari anabana, haya wewe vipi, imekuwaje? Abidi nianze nianze kutoa maelezo. Nikaelezea pale, nikaelezea, nikaelezea, nikaelezea. Kwa mimi nilipokuwa nimejichanganya mimi askari kunisikiliza kote. Kanisikiliza aka ameandika maelezo, kaandika maelezo, kaandika maelezo akaniuliza. Wewe una leseni? Akaambia yeye eh, ninayo. Tunaomba nikamwambia ah. Leseni bwana imeondoka na pikipiki. Imeondoka na pikipiki ulikuwa umeifunga nyuma kama mzigo au ilikuwa kwa vipi? Nikaambia ile pale leseni ile, mimi leseni sina, lakini na hata sijui aina ya leseni. Leseni sina, lakini sasa tuwezi kusema sina leseni, kana tafuta namna ya kujitetea. Nikaambia bwana, ile pale leseni bwana, ile pikipiki kwa nimeshonea stikava. Kwa kushonea stikava nika Eh, stikava ina mifuko mpembeni kwenye tenki, nimeichomeka ile eh, leseni. Kwa hivyo ilivyoibiwa pikipiki imeibiwa analipa leseni ifanye imeondoka. Akasema okay. Hiyo leseni yako aina gani? Ah, sema aina gani tena? Akanitajia pale madaraja. Sijui eh, sijui eh, sijui D, sijui nini, sijui nini. Mimi nikamwambia bwana, mimi leseni yangu class K akasema Class K wewe acha ujinga wewe. Class K wewe unaendesha meli au unaendesha nini? Hiyo ni hiyo leseni mpya hizo. Acha ujinga, pikipiki umeiba, haya pita huko. Ah, mna bwana sijayo, ah pita huko. Kapitishwa ba vua viatu. Eh, vua kote. Ah. Wakanisaula pale, wakaniandikia vitu pale. Unaona? Jamaa akani wakaniweka ndani. Sasa changamoto bwana, mimi sijaweka kukaa ndani, yaani ile kitendo tu kuingizwa ndani bwana, kuta jamaa mle kituoni mle wamelala wamejipanga, yaani walivyokuwa wamelala, huyu kalala kichwa huku, huyu kalala kichwa huku, wamejazana hiyo. Sema nimekuta washikaji yao wawili hao, yaani mle kumbe wale ndo matembo. Kitendo cha mimi kuingia tu pap Eh, umeingia mcheza kiduku. Yaani mimi yani jinsi nilivyonyoa nachukua mimi mcheza kiduku. Umeingia mcheza kiduku eh? Eh, umefanya nini? Ah, baba amebeba boda boda. Ah, nyinyi si ndio masharaba watoto wa mama. Asa hapa umefika kwa kulungwa. Eh. Nikasema mimi jamani yeye nafika kwa wakulungwa tena de, swala de kaka zaa jamani, tena mimi nimepata matatizo tena, nafika kwa wakulungwa. Kwa wakulungwa wanamaanisha nini? Jamaa akanishika akanikunja, naambiwa kani, karibanisha ukutani, piga bichwa, piga ngome ambao ah wewe anambia washikaji vipi, kwani shida nini? Tulia wewe. We boya nini? I jamaa anambia anaambiwa akaananisearch mifukoni, hana kitu, kila kitu kaacha huyo wakanishika tena, akaniambia hoa, choo kichafu, unaenda kudeki muda huu huu, unaenda unaenda kudeki. Nikamwambia kwa nini mnanitesa kiasi hicho? Kwa nini mimi nifanya kosa gani bana? Fanya kosa gani? Ah, nikasema ngoja nikaze. Ile kutaka kukaza naambiwa jamaa kanikosa kosa bomba imepiga ukutani. Ah, basi sawa. Eh, kasanga muita askari. Afande, afande kanimangati getini pale. Afande kaniambia komaa. Eh, koma, wewe eh, nye siwezi wa pikipiki. Koma, umekutana na bebe wenzio, utajua wewe sasa. Ah, ngasema sahaba. <laughs> Hii balaa sasa. Inakuwa kwa vipi sasa kama hivi na bondo hapo ndo kama hivyo. Basi mimi ngambia kwani washikaji, shida nini kwani? Akasema sikiliza. Tunataka karatasi yako. Ulopewa kama ukiwa unaingia mle una karatasi unafanyaje? Unapewa ambao umeandikisha vitu vyako sio wanahitaji ambao umeandikisha, kama kuna viatu, kuna hela, kuna simu eh, kwenye karatasi, simu umeacha, wao, unapeleka karatasi, ukitoka wanajua vitu vyako ni vitu gani, unapewa, unaondoka. Kwa ashikaje ashikaji kutakaelepo, kumbe kunipiga kote waka wanataka atakaelepa karatasi. Mimi nikawapatia ile karatasi. Kuangalia pale chini kuna hela kuna elfu saba akasema wewe sisi tunataka hii hapa elfu saba yaani hapa unaona shughuli zote hizi sisi tunataka hapa elfu eh, hapa elfu saba sisi tunachukua. Hatutaki simu, hatutaki nini wala nini. Sisi tunataka hapa hii eh, eh, hapa hela si tu sigara. Umeona? Kabisa ndugu zangu mnanipiga kisa bwana elfu saba. Fresh. Eh, akaniambia sasa wewe tumia akili aina yoyote. tupate hapa elfu saba. Utaipataje elfu saba? Wewe ndo utajua sasa. Da. Hasa inakuwaje? abidi nikasogea pale pale getini pale, afande afande, wasemaje? Samani bwana, nakuomba ongea. Kama bwana, samani bwana, sijajua bwana, mimi nimeingia huko, lakini kumbe nimekutana na jomba zangu kitambo sana, jomba zangu yani tunaheshimiana huko kwa mtaani, kumbe bwana wapo bwana jomba zangu. Ah, basi katika hiyo hela huko elfu saba bwana wapatia hapa, umeona wapatia hapa, mimi nitakuja kuchukua vitu vingine hiyo elfu saba wachie wajomba, wajomba zangu sana, mimi nakubali sana wajomba. Mm. Akasema ah, shakula kipigo huko unaanza kuonyaonya. Fresh. Ah, jomba zako. Eh? Haya poa. Oya nyie, hii elfu saba hii sisi tunachukua elfu mbili hapa ah, huku na elfu tano inakuwaje? Si elfu tano tunataka sigara tu. Kasema poa. Basi jamaa pale pale akaniambia ah, tulia mdogo wangu. Tulia hapa, relax, mtoto hapa akufanyaje? Hakusumbui. Kwa hiyo kurupushana zinaendelea, kumbe huko ndo wanakuja ndugu zangu pamoja na bosi wakawa wanakuja. Baada ya kaka nimetulia zangu pale, akaniambia bwana wewe huko ndani huko kuna chumba huko, ingia ulale huko, sawa, pumzika. Nikachungulia hivi kidogo, kweli naona kuna kichumba kidogo dogo kinazege kimefunikwa kimetandikwa vizuri, nikamwambia huko mimi silali mimi. Tasimama hapa bagetini mpaka asubuhi. Kwa nini nikaa nimesimama hapa bagetini pale. Jamaa akaniambia, wewe. ndugu yetu, ah wewe mwanetu." Sema nini? Unaona hapa? Kikunja hivi. Kuna chumba hapo kizuri tu fresh mdogo wetu nini? Lala tu akusumbui mchumba wote yule. <clears throat> nikamwambia la ah, fresh. Yabidi nikaruka ruka washikaji pale chungulia bana, ah kweli nikaona ah, sehemu imetengenezwa kama zege hivi, pametandikwa vizuri. Ah, mimi nikaambia bana, mimi hapa silali wazee, mimi mimi narudi hapa hapa nje kusimama hapa getini mpaka asubuhi. Kwa nini? Ah, kalale bwana, sio kama hivyo bwana, mdogo wetu bwana, nenda kalale bwana. Nikamwambia ah mi silali mimi huko, mi nabaki hapa pagetini. Mimi mwana mazoezi na mazoezi, mi nitabaki hapa hapa sasa Balili tu kama ndo kama hivyo unamwa hivyo fresh tu mdogo wetu. Sasa usije wasanii tunakunyanyasa namna gani vipi? Wewe mdogo wetu wewe tuna wewe unakaa wapi kwanza? Mimi nakaa Tandale huko. Sasa unajua tena wakaanza kunitajia tajia watu wao ajabu ajabu sijui eh, nani sijui Chandimu sijui cha nani. Ah, nikamwambia bwana najua bwana fresh. Basi kanatulia bana dakika kadhaa tu nasikia naita bwana Muba Muba, basi kafunguliwa geti nikatoka pale mapokezi ehe, nikamwona blaza kaja pamoja na mshua ehe, vipi amekukuta kitu gani bwana mzee? Bwana kama mimi nimeibua pikipiki mwiba pikipiki, nikaelezea jinsi mazingira mwiba pikipiki, akasema poa. Kwa hiyo askari akasema, bwana, kwa hiyo unasemaje? Tumkanyage aseme pikipiki kwa wapi au una, una, unasemaje? Huyo bosi akasema amna, mi udogo mi nafanyaje? Namwamini tu fresh, kwa hiyo sisi tutakuja kesho kwa ajili tuje kukamilisha mazingira ya upelelezi, lakini kwa sasa hivi kwa sababu ya shamkuta dogo na hiyo kama hivyo kaumia nini, nimwachieni ndio afanyaje, niondoke naye tu akapumzike. Ah, basi sawa. Kafunika maelezo pale, mimi nikatolewa vitu vyangu pale. Kumbe maskini ya Mungu nashukuru, kumbe askari pale kwa amewakubalia tu ile pale elfu saba lakini haikufanyika chochote. Elfu saba ameniwekea tu mwenyewe. Mwenyewe nataka kuondoka, akanikabidhi wa shika hela yako hiyo hapo, vitu vyangu kanipa, wewe ne wewe nenda. Basi mimi nika nikachomoka zangu, tuka tuka tumerudi. Kwa mimi nilipokuwa kwenye bajaji kila niki ndo tunarudi, nikifikiria situation jinsi ambavyo ilivyonitokea, namna alitaka kunikuta mimi sasa eh, atakulia. So unajua tena kwa sababu bwana uwezo wa pikipiki bwana bora kutana zira ile. Lakini sio uwezo wa pikipiki wana roho mbaya sana. Kwa mimi ni nafsi na niuma Kwa sababu nimerudi nyumbani jamaa akaniambia pumzika kesho tuonane kuanzia saa mbili mpaka saa tatu. Basi mimi usiku ule wala sikulala nyumbani. Nimekaa nime tu hivi yani nasinzia nini kila nikifikiria da nishapata msala tena kama hivyo nini, ah, nimkaa najiona ni mtu mwenye mikosi tu yani. Basi ah, alipofika mida saa mbili mbili mimi nikaanza kumtafuta brother, vipi ehe, niambie bwana, tunafanyaje brother? Akanambia ah, Mubai ah, kausha bwana, chombo kimeibiwa, we kausha tu sawa, kichoibiwa kichopotea kime, kimepotea tu, wala haina shida aina yoyote. Nikamwambia ah, kweli brother sema hey, eh, bwana wewe we rafiki yangu mdogo wangu na kila kitu sawa mi mi naamini hicho kitu bwana kwa hiyo haina shida kwa hapa yenyewe hapa nimeongea kwenye simu kukwambia vile nikapo nimeongea tu nikawa najua unanitania lakini kama hivyo fresh najua kikubwa kwa sababu hujakufa ndio kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu uhai wako na chombo na chombo cha moto ni vitu viwili tofauti pikipiki inatafutwa so uhai wako bwana baza mimi kama uko serious na unachokizungumza mimi nashukuru. Sema kwa sababu wenyewe pikipiki yenyewe umenipa hata wiki sijamaliza. Sawa. Kwa hiyo nige ngoja ni na hela kama elfu thelathini hapa nikupa. Akasema ah, asaye supo nyumbani tu unakaa. Kwa kama upo nyumbani unakaa hiyo elfu thelathini hiyo itakusaidia siku mbili tatu ukiwa uko nyumbani. Ah, akaambia bana fresh. Jamaa kweli kalinyoshea mimi nikaa mshikaji nenda nenda nyumbani kwake namsalimia nini kaa nikamuona kama vile kaa namuona Mungu mtu kwa hiyo sasa ikawa nimekaa pale nime, nimewekwa kipindi ambacho yaliyonitokea hayo mwenyewe nika nimetu, nimetulia tu nyumbani ka najiwekeka sawa nifanyaje nitoke uswahilini nifanyaje niungeunge sasa niendeshe labda pikipiki za dewaka nini na, na vitu vingine hapa na pale ndo hapo kabla sijajiweka fiti ndo nasikia nika simu kwamba mzee amepata amepata ajali ya gari. Mzee gani? Babangu mimi yani. Kabla tujaingia huko niku, nikurudishe nyuma hapa tu, tujue kitu kimoja. Wakati unaenda kuibiwa pikipiki ulisema kwamba ulikuwa na balance elfu thelathini unakumbuka? Ulikuwa na balance elfu thelathini na ulikuwa unatafuta elfu tano tu kwa ajili ya mafuta ukalale inakuwaje umekuja kukamatwa na unadai haukuibiwa, polisi unaandikisha elfu saba? Ah, yani umeona pale kilichokuwepo mi pale yani mimi sikuibiwa, lakini kwenda kule pale polisi nimekuta shilingi shilingi elfu saba tu. Sawa. Nyingine nadhani pale zimefanya zimedondoka. Pale pale chini zimedondoka. Kwa sababu mimi hawakunisearch mimi, sawa. Mimi wale hakuni hawakunisearch. Umeona? Kwa mimi imani yangu ikaje pale zimedondoka zile pale hela. Kwa mimi kufika kule nika nimekuta tu mfuko na shilingi na shilingi elfu saba na ndo nafanyaje nimeziandikisha tu. Na kesho yake kwa bosi unadai kwamba ukamwambia nina hela yako kama elfu thelathini nikupe. Sasa ilikuwepo nyumbani tu, ilikuwepo ilikuwepo nyumbani tu elfu thelathini nyingine eh, ilikuwepo nyumbani kwa namtunzia tu hesabu yake. Umeona? Hii elfu ambayo mimi nimeenda kuipoteza kule ni ambayo nimeipata kwa siku moja. Ila hiyo elfu ambayo nilikuwa nimemwambia bosi nimfanyaje nimpatie hiyo nilikuwa nyumbani tu kama balance tu kwamba ni kama ni, ni hesabu tu ambayo nilikuwa nimemwekea mshua kwa ndo yakanitokea hayo kwa ndo nimemwambia bwana ila ni elfu thelathini umeona kwa maana nipige hesabu kwamba nimpatie ile elfu thelathini ile elfu saba ambayo nimetoka nayo kule kituoni ifanyaje nizuge zuge nayo tu unajua mwenyewe hivyo kiugumu ki, ki, ki ugumu, ugumu tu umeona mm. Kwa hiyo kama hivyo mwenyewe nikaa nimetulia ni, siku mbili tatu ambao nikaa naenda zangu maskani, shikaji wa muda njoo chukue bwana jomba bwana dei waka na nini si unajua. Kwa hiyo bado mwenyewe niko pona najiweka sawa huko na huko na huko, ndo nikapigiwa simu kwamba mzee amepata ajali akiwa anasafiri anaenda anaenda Mwanza. Umeona? Amepata ajali ya gari, alipokuwa anasafiri gari imefanyaje? Imechomoka tairi ya mbele. Kwa anaelekea Mwanza wanafuata michele huko. Umeona? Ya, ya jumla na reja reja. Kwa hiyo alipokuwa anaenda kule gari baada ya kuchomoka tairi amepata ajali, kwa hiyo kioo kaa kimechomoka kamkata. Kamkata na mguu wake eh, mkata upande wa kulia, mguu wa kushoto ukafanyaje umevunjika. Basi mimi nilipata ile pale taarifa, mimi nilivurugwa vibaya mno. Kwa bidii nilichokuwa nimekifanya. Abidi sasa pale kama vile ile usafiri sasa sijaitumia ile nabidi nitumie kwa kutumia nauli tena kuelekea kuelekea Tanga. Kafika kule basi tuka tunamuuguza mzee kumuuguza mzee lakini ah, mwisho wa siku ika kipindi ambacho tunamuuguza muuguza tena mzee ika kuna mtoto wa bangu mdogo ambaye ni, ni brother yangu sana anaitwa Salim. Mwana Aka ghafla tu akawa anaumwa anaumwa ameumwa ameumwa ameumwa, tukakuwa tunamuuguza mzee wetu pamoja na brother. Kwa mimi sasa ile eh, kitendo sasa cha kusema sasa nifikie tena kurudi huko kwa ngumu sasa nikaa nime na sasa nimekaa sasa kwa na muangalia mzee na muangalia na brother. Kisa mzee sasa kana anapata nafuu, brother ndo aka anazidiwa kila siku anazidiwa anazidiwa anazidiwa. Basi tukachanga pale hela kadhaa bwana sasa huyu inabidi tufanyaje? Tumpeleke Muhimbili. Japokuwa tu, tu, sababu tulianza kumpeleka hospitali ya Tumbi ambayo iko hapa, si ni Mlandizi hapa, kwa tumempeleka hospitali ya Tumbi, imeshindikana, tukaambiwa tuje Muhimbili. Tukaja Muhimbili. Kwa hiyo mlimtoa Tanga moja kwa moja hadi Tumbi, hamna hospitali ya karibu, za anati kule, dispensary zipo kule, zipo kwa kini ni ndogo. Umeona? Niseme sasa kwa upande wa, wa pwani kule hospitali kubwa ni tunasema ndio ile pale Tumbe upande wa pwani. Kwa hiyo abili tukamtoa kule tukamleta Tumbi, Tumbi ndo moja kwa moja akatakiwa aje wapi? Aje Muhimbili. Kwa amekuja Muhimbili ameugua pale siku ya kwanza, amepewa kitanda siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, basi ndo tukapata taarifa kwamba amefariki. Basi bidi tuka tunafanya process ya nini ya kusafirisha. Lakini wakati ambao tunafanya process za kusafirisha sawa, lakini cha kushangaza zaidi kwamba baba yake mzazi kabisa akawa anaambiwa aje, sawa, anaambiwa kwa nini mtoto toka anaumwa ushirikiani na sisi mpaka amefariki hatukuoni. Kwa sisi mbona tunashindwa kukuelewa, wakati watu majirani tu wanahudhuria, lakini wewe mwenye mtoto wako ambao unatakiwa na uchungu kuliko watu wote unashindwa kuja. Akasema sasa, yani mimi mimi nikija hapa, kwa hiyo mimi ndo mm, daktari naweza nikamponyesha au mimi Mungu au nani eh? Kwa hiyo mimi ninapokuwa mnaniuliza maswali kama mimi nashindwa kuwaelewa. Kaambia sisi kuuliza maswali ya kipumbavu, sisi tunakuuliza maswali ya msingi. Sawa. Lakini kwa, unapotujibu hivyo sisi tunashindwa kukuelewa wewe, ndo tunashindwa kukuelewa kwa sababu hii ni damu yako, sawa. Kwa hiyo unapozungumza kitu kama hicho, si unatushangaza, sawa? Sema nini? Ngoja tuache kwanza, tuangalie namna mwili wa marehemu kufika nyumbani kwa ajili ya maziko. Basi tukafanya process zote pale huku na huku, mwili wa marehemu kapatikana, tukasafirisha moja kwa moja mpaka Tanga. Safirisha basi siku ambayo tumefika pale mule wa marehemu, baba mzazi akasema, jamani, mimi nataka huu mwili wa marehemu ambaye ni mwanangu aja awekwe kwenye chumba changu mimi sawa, awekwe kwenye chumba changu mimi sawa, kwa sababu mwanangu mimi anampenda sana, sivyo? Sawa, ni mtoto wako sawa. Kwa hiyo tulikuwa tunalala pale kwamba asubuhi yake tufanye mpango wa maziko. Basi kama iti imelazwa asubuhi ndio watu wanafanya mazingira ya kumuosha mwana. Ikaja taarifa saa tumeitwa kikao pale, ikaletwa taarifa kwamba maiti imegundulika kwamba sehemu za asili hakuna, imekatwa. Umeona? Kwa hiyo imetoka tena balaa lingine tena. Sasa hivi inakuwaje sasa? Basi saka pale sintoelewa jamani, kwa nini imefanyika kitu cha kinyama kiasi hichi? sawa, tuna majonzi mengine tena, alafu anakuja anatokea ah, basi huku na huko na wakawa baadhi ya watu wakawa wanamuhisi mzee mzee wake mwenyewe. Basi wakapata fursa kwa bwana mzee, sisi bwana, kweli kimetokea swala hili kwamba maiti imekatwa sehemu za siri, sawa. Kwa hiyo hili sio jambo la kawaida, na tukiangalia maiti wewe ndio umelala nayo, sawa, uko chumbani kwako. Sasa je, kuna lolote unalijua kwenye hili? Akasema mimi sina ninachokijua na msiniulize maswali ya kipumbavu, sawa. Na mimi mwenyewe roho yangu inaniuma na nataka kumjua nani ambaye amehusika. Kwa hiyo mnapokuwa mnaniuliza mimi, mimi nashindwa kuelewa. Mnamaanisha kama mimi ndo, ndo nimehusika? eh, nimehusika eh, mm, nimeletewa jukuu kwa sababu mtoto wangu kwa lijale. Kwa hiyo mimi nitafanya kitu cha kinyama kama hicho? Acheni upumbavu wenu bwana, kama vile ugomvi fulani, si unajua huyo huyo eh, marehemu alikuwa tayari ana watoto enzi za uhai wake. Eh, ana watoto wawili amewaacha, mpaka sasa hivi wapo wapo nyumbani wanasoma wakubwa sasa hivi. Basi aka Akawa pale imekuwa ni, ni mgogoro basi jana jamani hebu tukazike. Alafu kinachofuata tutajua. Wala tutafanya tukaenda kuzika. Tukaenda kuzika baada ya kwenda kuzika basi ikakalia kikao kwa ajili ya kulijadili jamani eh. Hii jambo limetokea umauti kumkuta mwanadamu ni kitu cha kawaida. Mtu wote ule umauti unamkuta. Lakini sasa hili jambo la kukatwa sehemu za siri saa kijana wetu, hiyo sio jambo dogo. Sawa, anazungumza hayo nani? Ni mjomba ambaye anazungumza, mjomba wetu. Hiyo sio jambo dogo. Kwa hiyo tunachokiona hapa, sawa, abidi tuangalie kwamba suluhisho ni nini.